Вообще встанет, ты просто понимаем его. Там, он там и стоит. Да. Поехали. Ну в принципе. Лол, лол, давай, давай, давай. Сабир с читами играет. А, ну, который снайпер с интаре... Ну, он его не увидел? Даже я его видел. Даже я видел. Снайпер дашь? А я не знаю. О, да, вот сюда справа сразу прыгай. Ну здесь чувак, здесь чувак. Нигде будет, нигде будет, нигде будет. Иди спину его. Давай, давай, давай. <laughs> Давай, давай. Ну вот зачем он за нами ходит, да, он и боссанный. Там штурм. Агушку, агушку кидаю. Давай. Не уронил. Нет. Резаю. Хорош. Сзади, даун. На БК, на БК еще снайпер. На БК снайпер. На БК снайпер, с пистолета убей. Давай, рез, дефай его. Давай, справа. Дефай, дефай, дефай, дефай. Хорош. Я записал, я записал. третьего лица я записал. Пушка, понятно, блядь. Все, тащим, просто. <laughs> Я просто за дефа у него бомбит у этого. Деле было больше моментов, но монтировать.